السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عندنا في القناه اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الكيكه ديال الشكلاط نديروها بالكريمه بسم الله ان شاء الله نبداو بالمقادير المقادير عندنا ثلاث البيضات كاس ديال السنيده ديال العلبه كاس ديال الحليب كاس ديال الزيت مع مش خصني واحد شويه واحد جوج معالق ديال الدخل ثلاث الخمارات طحين على حساب الخليط معلقه ديال الكاكاو المر نبداو ان شاء الله الكاس ديال السنده البيضات ندير هاد الحامض قد الخل عفوا عندي ولد ثنية يعني. على هاد الحليب غنطحن دابا الخليط على الرجعة نديرو هاد كاس ديال الزيت عطيني نطحنو نديرو كاكاو معلقة كبيرة الخليط هنا غادي ندير الطحين على حسب الخليط ندير كذا الخميرات نزيدو كاس ديال الحليب اللي درنا فيه الخل نزيد المعلقه هكاك شويه غنديرها هنا بالمول دهنتو ب دهنتو بالزيت ورشيتو بالطحين نهزو الفوق ان شاء الله خويا بسم الله غنسخن الفران ونديرها طيب نشمو الريحه ونخرجوها ندوزو ان شاء الله باش نصاوبو الكريمه عندناش حاجه تنفشفش درت ما نحتاجو لا نسقوها ولا والو جات مفشفشه جات فنه نتوما يعني بلا ما نسقوها بلا حتى شي حاجه من هنايا درت نص ديال الحليب غنديرو به الكريمه غنزيدو عليه واحد الفانيه غنزيدو ثلاثه المعالق ديال السكر الحلاوه على حسب الذوق غنزيدو هنايا جوج معالق ديال الطحين ومعلقه ديال النشا جوج معالق ديال الطحين ومعلقه ديال النشا غنزيدو هاد المعلقه عامره ديال الكاكاو المر احسن البنات يكون الكاكاو يكون مزيان من نوعيه جيده بسم الله نحاول الطريقه اللي تيدوب ليا نسكر يا كتعقد لينا تما غادي نزيد عليها واحد الطريف ديال الشكلاط غنزيد واحد المعلقه ديال الزبده واحد المعلقه ديال الزبده غادي تكون مع تكون الزبده تكون مزيانه حتى انا فيها مذاق زوين ونبقى نحرك هكا تذوب لينا ديك الزبده والشكلاط هي بدات كتعقد هاكا لي غنطفي عليها ندوز باش نديوها في الكيكه هيا البنات من الاحسن البنات تحيدوا الكيكه من الفران عاد الكريمه باش ما تصبوش قبل عاد تجمد ليكم صافي انا بردتها شي شويه عن غنديرها بسم الله نتوما بغيتوها تكون عاقده لكم اكثر من هكا نزيدو الخا ديال النشا ولا ديال الطحين وحده فيهم اللي بغيتو الكريمه البنات راه كتجي غزاله كتجي كريميه وكتجي فنه نسرحوها هكا حاولي ما نخلوش تطيح مع الجناب نخلوها هكا في الكيكه كنسرحوها من هنا نحاول نزربو عليها قبل ما تجمد لينا صافي هنزين هكا شويه ديال الشكلاط ها هو الشكل النهائي ديالنا ديال الكيكه ديالنا ديال الشكلاطي صوبنا بسم الله نقطع لكم الشطريه باش تشوفوها نقطع لكم الشطريه كتجي الشيشه فنو ديك الكريمه كتجي ديك الكريمه كتجي كريم يعني ما كتجيش قاصحه كتجي فنه واخا باقا انا ما بداتش بزاف وبالصحه والراحه عجبكم الفيديو ما تنساوش خلينا واحد اللايك وشكرا على المتابعه وبالسلامه عليكم